атмосферадагы абанын агымы аркылуу пайда болгон шамалдын маанисин конвекция ойнойт ысык жай күнүндө көл жээгинде караганда суу жай жылыйт кургак үстүндөгү аба сууга караганда жакшы жылыйт анын тыгыздыгы жана басымы азаят кургак жерде сууга караганда аз ошол себептен аба суудан кургакка жылат тагыраак шамал урат түн учурунда тескери кургак жер сууга караганда бат муздайт аба суу жерге караганда кургак да муздак эми шамал кургактан суу тарапты көздөй урат бул шамалдар күндүзгү жана түнкү бриз деп аталат